Hola, em dic Pedro, sóc portuguès, de la ciutat de Porto, eh, visc a Barna d'ençà de l'octubre del 2015. Eh, vaig començar a aprendre català cap al meu segon any a Barna amb la finalitat d'endinsar-me més en la vida eh, social i cultural a Catalunya, cosa que, que, que va ser possible. Em va permetre doncs, eh, participar molt més mm, de la vida de la ciutat. Eh, va ser molt maco també a l'hora de parlar amb els meus companys, els que, que ja tenia aleshores, i a banda d'això vaig poder fer noves amistats a causa del meu català i per tant em va servir de molt i a més a més avui dia noto que és potser la llengua que, que, que més, que més m'agrada. Eh, doncs una de les coses que efectivament m'ha permès eh, arrelar-me més a Catalunya ha estat precisament aquest programa, el programa del voluntariat lingüístic i en concret doncs, eh, la simpatia i la dolçó de, de l'Albert, que és eh, una de les persones més maques que, que, he conegut a Catalunya. Moltíssimes gràcies.